Всем привет, меня зовут Шон, как многие уже знают. А, сегодня в своем видео хочу показать или рассказать о человеке, которого зовут Алексей. Очень интересный человек. Сейчас я покажу вам его инстаграм, посмотрите, пожалуйста. 阿拉，阿拉，打疫苗。 Bye. Thank you.